hello and welcome friends Microsoft Access के अंदर जब हम एसक्यूएल व्यू में जाते हैं और कोडिंग लिखना शुरू करते हैं तो उसमें कोडिंग लिखते लिखते हम लिखते हैं नॉट नल तो ये नॉट नल का क्या अर्थ होता है जैसे कि आप जानते हैं कि नॉट नल का अर्थ होता है कि खाली नहीं छोड़ सकते तो इसको हम क्यों लिखते हैं क्या कारण है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वहां पर जो वैल्यू जो हमें डालनी चाहिए उसे आप लिखे बगैर अगले वाले फील्ड में ना जा सके इसके लिए हम ये लिखते हैं तो चलिए ये देखते हैं इसको कैसे करते हैं ठीक है एसक्यूएल व्यू के अंदर इसे कैसे करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लिया है और यहां से हमें क्या करना है इसको ये टेबल बनी हुई है इसको क्लोज कर देना ये क्लोज कर दिया यहां से क्रिएट पे जाना है और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाना और जैसे ही जाते हैं ना तो इसको क्लोज कर दीजिएगा ये जो शो टेबल आ रही है ना इसको क्लोज कर दीजिए बस यहाँ से एसक्यूएल व्यू पे आ जाना है ये आ गए ना अब यहाँ पे हम जब टेबल बनाते हैं तो क्या लिखते हैं क्रिएट टेबल और टेबल का नाम दे देते हैं जैसे मान लीजिए कोई भी टेबल हो सकती है जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ स्कूल मैनेजमेंट मैनेजमेंट ये लिख दिया टेबल का नाम ठीक है और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं हम ठीक है स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर दिया यहाँ पे अब फील्ड के नाम हमें डालने हैं जैसे मान लीजिए यहां पे मैं फील्ड का नाम डालूंगा सबसे पहले तो यहां डाल देता हूं स्टूडेंट आईडी ठीक है या फिर स्टूडेंट आईडी ही रखते हैं स्टूडेंट आईडी तो ये लिखा स्टूडेंट और यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा ये ध्यान दीजिएगा ठीक है और यहाँ पे क्या करूंगा यहाँ पे इसको डेटा टाइप रखूंगा इंट ठीक है इंट रख दिया और यहाँ पे लिखूंगा प्राइमरी की क्या लिखूंगा प्राइमरी की प्राइमरी की क्या यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो यूनिक वैल्यू होगी और यहाँ पे लिख दिया नॉट नल ठीक है यहाँ पे नॉट नल लिखने का मतलब यह है कि आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते तो अभी इसमें कॉमा दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट ठीक है ये लिखा name underscore of underscore student तो ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट अब देखिए नॉट नल लिखने का क्या मतलब हुआ ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया है अब नॉट नल तो नॉट नल लिखने से ये प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप रख देता हूँ ठीक है ये रख दिया आप इसको बंद करके और यहाँ से टर्मिनेशन देंगे टर्मिनेशन दे करके यहाँ से रन करवाएंगे तो ये जैसे ही रन करवाएंगे ना तो एक टेबल हमारी यहाँ बन जाएगी ये देख सकते हैं टेबल बन गई है अब चाहे आप यहाँ से एंट्री कर लीजिए या आप, आप पूरा इंसर्ट इनटू कमांड चला लीजिए तो अब चलिए यहीं पे एंट्री कर लेते हैं जैसे मान लीजिए स्टूडेंट आईडी वन डाल दिया ठीक है ना यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी अब यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है मान लीजिए एक नाम दे देते हैं या ईशा दे देते हैं एक नाम दे दिया ठीक है अब यहाँ पर अगर इस फील्ड को खाली छोड़ दिया जाए ठीक है और यहाँ पे एक और नाम लिख देते हैं जैसे यहाँ पे लिख देते हैं Kundan K U N D A N ये लिख दिया दूसरा नाम अब यहाँ पर इस फील्ड को छोड़ करके हम आगे बढ़ना चाहें तो यहाँ पर ये मैसेज आता है ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा कुछ लोग ये समझते हैं कि आपने प्राइमरी की बना दिया इसके वजह से तो नहीं भैया प्राइमरी की बनाने की वजह से ऐसा नहीं हुआ अगर मैं ये प्राइमरी की हटा भी देता हूँ ये देखिएगा यहाँ से अगर मैं प्राइमरी की हटा भी देता हूँ और नॉट नल लिखा हुआ रहेगा तो आप उस फील्ड को भरे बगैर आगे नहीं बढ़ सकते ठीक है ना तो यहाँ पर स्टूडेंट क्यू के नाम से इसे सेव कर दिया जाए इसको सेव नहीं किया था मैंने तो ये स्टूडेंट क्यू के नाम से सेव कर दिया अब इसको भरे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको हटा देता हूँ ये जो रिकॉर्ड डाला इसको भी हटा देता हूँ ये ऊपर वाला एक रिकॉर्ड है ठीक है ना अब देखिए यहाँ पर ये बिना इस रिकॉर्ड को भरे आप आगे नहीं बढ़ सकते ये तो याद रखिएगा ठीक है तो यहाँ पर आइए पहले यहाँ रिकॉर्ड भरिए फिर आप आगे बढ़ पाएंगे ठीक है यहाँ पर एक और नाम लिख दिया हमने तो ये लिख दिया एक और नाम और यहाँ पर तीसरा नाम लिख देते हैं ठीक है यहां पे लिख देते हैं एक और नाम राजू लिख दिया ठीक है तो अगर हम फिर इसको खाली छोड़ देते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहां पर एक और नाम लिख देते हैं तो देखिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा तो नॉट नल का मतलब आप खाली नहीं छोड़ सकते और इस तरीके से इसका यूज होता है आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा थैंक यू